Spencer Lewis. Mae Spencer Lewis yn weithiwr cyfranogi ac eriolwr i Naias yng Nghaerdydd. Mae Spencer yn defnyddio ei brofiad ei hun o dderbyn gofal i gefnogi ac i wella bywydau llawer o bobl ifanc sy'n wynebu sefyllfa debyg. Mae Spencer yn arwain grŵp i bobl ifanc sy'n ymwneud â gwasanaethau plant Caerdydd ac mae o wedi eu cyfnogi nhw i gael llais mewn perthynas a materion sy'n cael effaith arnyn nhw. Roedd y beiniad yn teimlo bod Spencer yn eiriolwr gwych ac yn enghraifft ardderchog i bobl ifanc a'i fod yn dangos ymroddiad personol i'r gwaith o wellau bywydau pobl ifanc a dangos fod pobl ifanc yn gallu gwneud gwahaniaeth i bywydau eu hunan ac i fywydau pobl eraill. Conway Hawkins Uwchweithiwr ieuenctid ym Mro Morganwg yw Conway Hawkins nawr, ond 35 o flynyddoedd yn ôl, mi sefydlodd ei glybiau ieuenctid gwirfoddol pan wylodd nad oedd gan bobl ifanc y fro le diogel i ddod at ei gilydd. Mae Conway'n annog pobl ifanc i ymdrechu hyd eithaf ei gallu ac mae'n helpu i gynhyddu eu hyder. Mae'n darparu man diogel iddyn nhw, lle maen nhw'n teimlo'n ddigon cyfforddus i fod yn nhw eu hunain ac i gael hwyl. Roedd y beirniaid yn tymlo fod Conway yn grymuso pobl ifanc i liwio eu dyfodol eu hunain ac i wneud cyfraniad cadarnhaol i'w cymunedau.